Solo piles

sila yung na kapag naririnig mo to Nasa kabilang banda kami ng hinahanap mo Pam pam pam pam pam pam pam pam Cholo kailan sa kanya sarap Tunay na sisila mo na kapag naririnig mo to Nasa kabilang banda kami ng hinahanap mo Ang parang parang parang parang parang parang Sumabilan sa bayan